urrengo eh, diapositiban hor dituzue bi sortzaileak. Jan Conti musikariak eukizuen zuen eh, ideia sortzeko, Patreon e, plataforma sortzeko, eta bera musikaria zen, eta da, dagoeneko, jakina, mm, Ba, naskatuta zegoen ba, ikusten zuelako artistek gero eta e, premia handia hoa zutela dirua irabazteko eta ba, zelan bait eh, eh, tabernetan eta kalean beti dirua eskatzen eta bar ikusten zituen artistak eta orduan ba, esan zuen ba, internetek e, laguntza eman behar die artista guziei eta eduki zuen ideia zelan babesgoa, e, babesgoa lortzeko e, baina gero plataforma egin zuena hemen daukazue San Jam izeneko um, e, estudiantea edo ikaslea izan zen eta mm, Stanford Unibertsitatetik e, sortutako e, ikaslea e, programatzailea eta asko sekien hain zuzen horrelako plataforma bat egin ahal izateko e, Diapositiba honetan ikusten ikusten dugu, hain zuzen, ba, Jan Conti bere maztearekin, Natalirekin, e, eh, musika taldea sortu zutelako, eta hemen San Franciscon, San Jan eta Jan Conti, eh, ba, sortu zen irian, eh, Patreon sortu zen irian egindako argazkia hain zuzen ere. Eh, zenbakiak, ikus eh, ditzagun kopuruak, eh, ze esan dizuet eh, Patreonek kristorako arrakasta lortu duela, baina aipadezadan e, zertan oinarritzen den arrakasta hori. Alde batetik, bos milioi erabiltzaile ematen dute babesgoa hilero, plataforma honetan, Egun da berrogeta mar mila sortzaile baino gehiago hori e, zuzendua da eta e, oietxek dira izenda emanda daudenak e, plataforma honetan, ez dago gaizki, egun da berrogeta mar mila sortzaile edukitzea. Eta e, 2000 eta amairuan, hain zuzen, e, e, mila, milioi, dolar ordaindu zien artistei. Hm? Hortaz, ba, benetan zenbaki handiak dituela. Eta azaltzeko nola funtzionatzen duen, esan dizuet eh, Javier Txote kanala bizitatzea baino ez dela, eta hor eh, eh sakondu alizateko plataforma honetan, eta zertan narritzen den, eta bar. Bueno, eh, lehenengo eta behin, esan dezagun, ba, Javier Txote beratarra dela, ba, seguraski guretzat oso grupil dauelako, naiz eta txinan bizi izan, ba, e, hori da gure kanala e, ba, plataforma hobeto e, ezagutzeko barrutik. Javiertzok e, eta lele emazteak, Mazte txinatarrak, ja zeireun, ja, ja zeireun mm, babesle e, ditu eta e, hori 2008ko abuztuan eta eh, jaia ja mila eta laureun dolar eh, irabazen ditu hilero. Youtubeen eh, pentsa dezagun ja laureun mila arpide dun dituela, hortaz jende asko eta zelan bait ba, astean astean ba, bideoak edo biek egiten jutzen bideoak e, ikusten dituztenak, eh, ikuskatzen dituztenak. E, Patreon plataforman eh, bideoa jartzeko, bimeo e, bideogunea ere erabiltzen dute, e, horrezegatik egiten dutena da, e, lehenbizi e, grabatu Patreon plataformarako, e, dirua ematen dielako, eta gero, ba, zarrak badoaz agertzen e, YouTubeko kanalean. E, horrela mm, ba, patroiek eta nagusiek, e, Patreonen e, mm, bikote honek dituen nagusiek ikusten dituze bideoak lehenago, eta eta interaktuatu ere interaktua aldute ba, egilekin eta segitu beren bizitza eta oso importantea dena zelan baita e, komunikazioa dago mm, beraien artean e, Patroi eta e, e, eta Leleren artean, eta horrela e, Patroiek e, erabaki dezakete zein izan daitekeen urrengo gaia bideoa egiteko. Eh? E, demagun e, e, Patroi batek e, esaten badie ba, kontxo, ba, zergatik ez egin e, ba, unibertsitate giroari buruz horrelako e, gai bat e, proposatu aldute eta handik eh, aste batzuetara edo ba, e, eh, e, eh, segurazki lelek eta jabiartzok egingo dute e, edo jorratuko dute gai hori, ez da?